دون دون دون ما تغلب حالك اكرم حبيبي نورت نورت حبيبي اهلا وسهلا فيك سكوبات فيش سكوبات عنا لا اشي ماشي منو اللي بشوا عليهم تيم انا بقول استنى يا ابو زيد هم في في الشرطه عندنا ناس هون فورم اب اون مي اللي اللي هي هي هي